दिल की बात सदाबारी उतनो हसदा बैक के जगनो मैं भुल जावारी दसदे के ता गल तेनो समझावारी तो अब तू छोड़ दे उनो जो है तेरे नाम जब से तुम मिल गए रास्ते खिल गए खुद से लड़ने लगे सवा sabınım